Jest tam, stań! Stop! Stop! Stop! Dalej, dalej, dalej! Nasze, nasze, nasze! No tak na siebie, na siebie! Rzucam! Dawaj, dawaj, jedź Filip! Jedź! Dawaj, dawaj, Piotrunio! Na piłę! Kamil, Kamil, Kamil! Kamil, Kamil! Gol! Kamil, Kamil, pracuj, Kamil, Kamil! Brawo, brawo! Środkiem! W środku, w środku! Nasze, nasze! Bez faulu, bez faulu! 17, 17! Lecz, to duże miejsca jest! Nie dał. kaçma. Yeter, yeter, yeter. Yeah! Ahem. Kamiszek! Brawo! Tu! Nie fauluj! Brawo, brawo, brawo! Super. Oj, oj, oj. Kible. Super. Ale wyciąg. Kurde, nie we dwóch. Szu, ni. Michal by teraz wleciał bez koszulki, jak skorwandował. Super.